Всем привет! Привет! А, я, как всегда, Саша. Я Игорь. Мы создатели комикса «Счастливого конца света». И а, вот эти все рисуночки, которые вы видите сзади, это рисует он. А, я отвечаю больше за написание сценариев и а, тексты, переводы. В общем, это моя роль. Да. Мы объединяем свои усилия, чтобы сделать что-то более интересное, что И называем это амброзию я решил в этом году поучаствовать в Инктобре. Инктобр, если, если кто не знает. Да, если кто не знает, это такое как бы соревновательное, но скорее ты соревнуешься с собой. Сам собой. Сам собой для улучшения своих навыков. Ты каждый день рисуешь по одной иллюстрации чернилами. Я сделал много различных композиций. Это в основном Очень я композиции, взял за тему что, любимые да, сериалы, сериалы, любимые фи фильмы, персонажи, игры. Ну, туда вошли и вот сейчас будет Гарри Поттер, третья часть Узника Аскабана, увидите, очень крутая иллюстрация. Я могу это говорить, потому что не я рисовал. Да. А, а, Хранители Луны. Хранители Луны. Ну, Тоже ну... четко а, были Охотники на драконов, французский мультфильм. В детстве мы очень любили его смотреть. А что еще было? А, да. И «Человек-невидимка», сериал. очень крутой сериал, который мы до сих пор пересматриваем уже много-много лет. Э, что еще у тебя было? «Брейв», то есть а, «Храброе сердце» я рисовал Меридом, Мериду рисовал игры, это «Психонавт» я рисовал раза, а, там, где я включил разные уровни в композицию, также рисовал «Юбея». «Юбея» — это из игры «Злой, Злой гений», «Стратегия» фишка каждой картинки еще в том, что она не просто изображение или то, что вот пришло в голову в данный момент, но она создана, сплетена, соткана на разных уровнях. Игорь, Игорь продумывал как... Э, ну, я говорю, композиция. Да, какие-то элементы, даже то, что на первый взгляд бросается, это лишь первый слой, потом глубже, глубже можно замечать какие-то дополнительные элементы. Вы увидите Гарри Поттера, там э, дадим вам подсказку, попытайтесь найти два да, элемента спрятанных. Один это патронус Гарри Поттера, который видит, вы, выглядит в виде оленя, а второй это грим, тот, что злобное предзнаменование в виде собаки. Оно очень сложное, я его не нашел. И вот, вот такого плана, а, вот чем Игорь занимался в этом октябре. Я занимался тем, что работал над своим многосерийным рассказом с насхождения, это <clears throat> история о том, как однажды персонаж по имени Слава заснул, а, попал в руки загадочному сну, и то, что с ним случилось, а, я рассказываю по маленькому эпизоду, чтобы потом сложить в одну серию, которая получится <laughs> большая. Надеюсь, будет всем интересно читать. Я постепенно их выкладываю, и сейчас тоже на финальной стадии работы, и начинаю очень скоро набирать текст в электронку и начинаю редактировать 12-13 эпизоды, и скоро конец. Да, вы можете а. сейчас уже прочитать в интернете, да. уже сколько у нас осталось? 11 эпизодов. Сейчас приближаются праздники, и мы планируем а, разместить свои работы на различные магазины, интернет-магазины, где вы можете приобрести а, продукцию с, с нашими, нашими принтами в виде всех, и в том числе и Инфтобра, и вот Ангелочка, и Привнося Свет, э, чтобы у вас была возможность. Мы, конечно, с этого копейки получим, но а, хочется, чтобы у вас был кусочек нас. Это как-то странно звучало. Дубль два. Позднее мы будем кидать ссылки различные о том, где и что вы можете приобрести. Помимо того, что мы запустили сайт Амбрузио, где мы размещаем разные новости, мы в ближайшем времени планируем э, научить Игоря говорить, потому что, видите, он все молчит и молчит. Да. Ну, если говорить, то мы планируем запустить патрон а для чего это вообще нужно, для того, чтобы мы могли полностью сфокусироваться на нашей да, деятельности, над нашими проектами. Почему э, еще будет интересно, потому что э, мы кроме, а у нас не один проект HD и не один проект восхождения у нас есть и другие проекты, и мы хотели бы их продвигать. В общем, что мы планируем туда закидывать? Это и концепт арты и скетчи. Наброски по дизайну персонажей, да, скетчи различные, опять же, иллюстрации это будут. Это будут различные видео, которые связаны с нашей деятельностью, или вообще какие-то видеопроцессы о том, как мы рисуем. Спидпейнтинг, да. комментарии наши, а, иногда удачные. Одна из причин, по которой мы хотим запустить патрон, это деньги а, но ну, больше, конечно, часть это желание протолкнуть все наши проекты, в том числе и счастливого конца света, вперед, а, который уже на данный момент находится на предфинальной стадии. Финансовое обеспечение, скорее, чем деньги, чтобы оставаться на плаву и иметь возможность делать то, что нам нравится, то, что мы придумали. Естественно, а, миллиардерами мы от этого не станем. Хотя, если кто-то хочет вложиться по-крупному, то пожалуйста. И ну, вот фишка патрона в том, что людям будет э, с определенной категорией доступа, там э, будет категория за доллар, то есть это все просто люди, которые хотят нас поддержать. Мы видим, что да, они с нами, они каждый раз получают новый контент и а категория чуть выше, на которой, которая будет ориентирована на такие людей, особые, да. да. Людей, которым интересно узнать, как мы это делаем, э, которые хотят получать какие-то дополнительные да. материалы за кулис. Э. То есть э, это категория своеобразные мастер-классы, которые устраиваются в удобное вам время. А вы можете зайти в любое время, посмотреть, скачать, скачать те материалы, с которыми мы работаем напрямую. Опять же, вот еще одна фишка патрона в том, что вот такие вот как бы спонсорская помощь, э, ваше желание а, поддержать нас поможет нам приобретать более крутую технику и снимать все. И да, записывать все. И... Делать все на уровень выше. И, и быстрее, вот, в первую очередь, что важно. И я думаю, если вам будет интересно, вы сможете без отрыва наблюдать за нашим творчеством, участвовать в этом. Тоже будет у вас возможность, потому что вы сможете и оставлять комментарии, и говорить, что вам нравится, может, ну, в дальнейшем. Будем вам э, обращаться к этому и делать акцент на том, что вам более интересно, или мы будем продвигать то, что у нас в планах раньше. Да, благодаря вам и вместе с вами. Как ведется работа, наверное, многие хотят услышать над, комикс. над комиксом. Да. А, в первую очередь, как бы вот эту работу мы хотим показать а, на Патреоне. Да. А, мы а, хотим ее скорее уже закончить, уже за... жаждем этого. Мы очень хотим, а. правда, люди нас спрашивают, когда, когда. Вы представляете, насколько пришлось работать три года это пришлось работать не потому, что мы ленивы, не потому, что мы забрасываем все, а потому что мы хотим создать нечто крутое. Во-первых, а, это будет комикс э, по меркам комиксов, нечто новый формат. Мы хотели создать то, чего не было раньше, даже, на, наверное, на американском пространстве, на французском пространстве, откуда пошли эти комиксы, создать какой-то новый такой юмористический, пародийно-сатирический, не знаю, какой-то а, ну да, и еще новый формат. Хотели еще, чтобы это, это скорее будет не комикс, в обычном понимании. Да, комикс, не а те 20 Marvel, страниц, тоненькая Или как, э, буклетик. не знаю, как французский. БД, БД. называют, а, не знаю, это скорее будет как мультфильм в формате книги, потому что мы старались... А, Подать необычные кадры ракурсы. Виды, такой немножко как бы режиссерский сделать. Я сейчас смотрю на раскадровку. Но Она вот там. Да, а, сделать повествование более динамичным. А... Какие-то новые приемы ввести повествование, потому что и опять же, мы представляем его как мультик, и поэтому хотим подать как мультик, и придумываем новые способы подачи визуального ряда в виде картинок. А... Такой мультик с Э, ограниченным количеством карт. А также мы сейчас что? Мы сейчас а, перешли к сценарию, напоролись на... В очередной раз. Всегда хочется... А, время идет, и всегда хочется чего-то более лучшего. Но мы чувствуем, когда мы сцену знаем... Мы уже чувствуем, когда мы сцену знаем хорошо, и мы ее видим. шутки нам кажутся не смешными, потому что мы, ее зна... мы их знаем. А, и мы видим, когда сцена слабая. И вот когда мы видим, что сцена слабая, мы ее переделываем. И мы, мы вот сейчас очень <laughs> круто, на мой взгляд, э, переделали сцену, когда Оливер э, ходит и... Э, Внимание, спойлер! Десятую сцену, скажем так. Скажем так. Спойлерить, да. А. Десятую сцену, когда Оливер... Ходит по городу и встречает необычных людей, которые... И вот, вот в этой сцене раскрывается, на наш взгляд, весь юмор э, вот этих концов света, что стало с людьми, как они себя ведут. Да, здесь много юмора, поэтому пришлось прописывать много разных диалогов. И мы их переписывали, какие-то уходили эпизоды, да. какие-то появлялись новые, какие-то, может, войдут во второй комикс, потому что в этот они уже не вписываются. И вот что-то такое необычное получилось, и поэтому хочется уже быстрее закончить, и уже быстрее найти людей, которые захотят это напечатать, захотят распространять. А ну, опять будут, же. И самое главное, наверное, будут и также энтузиастски настроены, как и мы. И им будет интересно с нами работать. Но ну, опять же, мы сейчас находимся на стадии раскадровки сценария. Сейчас у нас как раз осталось несколько сцен. Это десятая сцена, одиннадцатая у нас все нормально с одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, тринадцатую мы чуть-чуть подправим, и останется только раскадровка для этих сцен. Мы заканчиваем эту раскадровку и переходим уже к напрямую к рисованию да. всех страниц, а, раскраски, уже заканчиваем. И уже как по мере работы мы будем размещать вот эти материалы, покажем вам, как а, ведется раскадровка, вообще, что мы называем раскадровкой, а как она собирается в разлистовку, что Игорь называет разлистовкой. Различные процессы покажем. В принципе, это мы и планируем а, сделать, делать на Patreon, да. размещать, и чтобы держать вас в курсе. Это будет появляться сразу, в первую очередь. На Патреоне, вот в чем фишка еще Патреона, что весь контент а, который мы будем, соответственно, размещать в сети, будет появляться там гораздо раньше и будет доступ более полный а, с всеми сопутствующими PSD файлами для Photoshop, со всеми а, артбуками, я не знаю, какими-то PDF файлами. Это, наш способ отблагодарить вас за то, что вы нас поддерживаете. Да, поддерживаете на и, и вам интересно чему-то научиться. И сейчас пятиминутные танцы. Почему только летом? Понравился. Что мы хотим сказать напоследок? Игорь подготовил особую речь а он даже хотел петь, но я его отговорил, так как э, я не знаю, зачем он хочет вас мучить напоследок. Мы говорим э, спасибо, спасибо всем, кто подписан на нас, да. тем, кто давно за нами следит, тем, кто от нас отписался, тоже вам спасибо, ребята. А, будем сейчас. В общем, спасибо и... Будем держать вас в курсе всех дел, всех обновлений. Жмите лайки, мы тоже этому благодарны. А, и следите за нами. Держите хвост пистолетом и... Пистолет хвостом. Пока. Думаешь, это нормальная концовка?